Good morning, sì, qui sono le dieci e mezza, come dico in questi casi, è un proprio una mattina prestissima, è una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente, David Lynch. It's uh, March 30th, uh, 2022 and it's a uh, Wednesday here in Naples. A uh, cloudy morning uh, and uh, 6 Fahrenheit around uh, 17 Celsius and this means that uh, è però that they really really really really soft ecco in this in this period è comunque un clima primaverile per quanto concerne il video sui pensieri, ovviamente nel caso interessa, lo faccio sempre separato da questo, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. I think that this afternoon the temperature potrebbe scendere di qualche grado perché è nuvoloso ma uh, potrebbe mantenersi allo stesso livello vedremo ovviamente su questo non siamo dei maghi vi aggiornerò but the really important thing with this atmosphere in a negative point is that absolutely today we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine è totalmente nuvoloso anzi uh, uh, mi correggo it's a rainy morning perché piovigginando, quindi con questa, uh, questa, atmosfera è quasi impossibile che uscire il sole e il cielo dopo. Eh, a questo punto speriamo in un giorno migliore domani, ma qua aggiungo anche che ho letto, ieri ho letto appunto che in questi 4-5 giorni successivi il tempo, eh, l'atmosfera sarà sempre così, quindi possiamo fare in questi casi, però comunque non ci possiamo lamentare perché qualche giorno fa abbiamo avuto invece per 4-5 giorni consecutivi lo Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine vabbè ma comunque speriamo al meglio per domani sì eh, per cui Said This So From The Mythical Window with The Color of the Curtain certo non sublime ovviamente ma nemmeno bruttissima grazie sempre all'inquadratura eh, che crea questa luce e, a, e questa luce che giace agli stessi colori della tenda and it's a green roller shooter behind me on the top not visible and in fact in the shot And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, great day, all the people follow the channel reports, un saluto davvero a tutti. Um, ehm, have also a great breakfast everyone eh, mi invito a vedere il video che ho fatto ieri, il finale del video che ho fatto ieri, mi pare dal terzo minuto in poi, l'ultimo minuto, terzo minuto e venti, una cosa del genere, fino alla fine, perché lì ho spiegato perché io faccio anche questo saluto, questo nuovo saluto, ad ogni modo il mio stomaco brontola, non so il vostro, sentite come brontola, sì, ci vediamo al video pensiero, nel caso lo faccio, o domani.